افراد وشرائح وهيئات المجتمع في تحديد أولويات الصحة والحقيقة فإن الكويت لها العديد من المشاريع والنماذج الحية للمبادرات ولمصلحة الصحة والسلامة والبيئة على حد سواء في هذا الإطار اختيرت منطقة الرحاب كثالث مدينة صحية بعد منطقتي اليرموك والعديلية لتعد بداية نحو الانطلاق إلى الشراكة الدولية من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب مشاهدينا يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة أنوار النجار اختصاصي أول طب عائلة ورئيسة مركز الرحاب الصحي والعميد عبد الرحمن العبد الله مدير إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول محمد فيروز من الإدارة العامة للإطفاء صبحكم الله بالخير جميعا خلونا نبدأها بالترتيب صباح الخير دكتورة صباح النور يا هلا حياك الله وصباح الخير لك وسعة العبد صباح الخير مجموعة صباح النور آه، أنا شخصيا يعني يمكن أكون من يعرف عن أهل الكويت كافة آه، مع المجتمع السعيد أن أنا أكون فريق عمل تيم وورك لمنطقة آه، ولفكرة معينة خلينا نبدأ بالبداية عن يعني أهمية المبادرة كوطنية مبادرة وطنية للمدن الصحية إذا تكلمنا عن نوع من أنواع الصحة نتكلم عن دكتورة نعم آه، طبعا هي المبادرة تعتمد أساسا على أن يكون عندنا شراكة مجتمعية بحيث أن تكون في مؤسسات في الدولة تجتمع مع بعضها البعض تحت هدف واحد هو تحقيق الصحة آه، بالنهاية أي مشكلة تصير في أي فرد أو في مجتمع راح تؤثر على الصحة يعني مثلا لو صار عندي مثلا مشكلة أمنية آه، بالنهاية راح ينتج عنها مثلا آه، مشكلة صحية كمصابين أو كمشاكل لو مثلا في الإطفاء لو صار عندي مثلا سمح الله مشاكل حرائق مثلا زيادة أو طوارئ زيادة راح يأثر على الصحة فالصحة بالنهاية متأثرة إذا إحنا كمجموعة كمؤسسات مع مجموعة متطوعين هدفنا أن احنا نرتقي بهذه بهذا المجتمع لنرتقي بالنهاية بالصحة. طيب لو تكلمنا عن المشاركين آه، في هذه هذه الحمله والرساله اللي ممكن سعاده العميد ان انت آه، تزودنا فيها. طبعا آه، الرساله هي ان تكون منطقه الرحاب الصحيه، منطقه نموذجيه صحيه، آه، يعني تسعى الى الشراكه المجتمعيه في محيط المنطقه كل ما هو ايجابي انه يعزز المنطقه من ناحيه الصحه، من ناحيه البيئه، من ناحيه الامن، من ناحيه الثقافه من ناحيه التربيه فكل يعني مثل يقولون يعني تنميه شامله حق المنطقه بمشاركه المؤسسات الرسميه والاهليه والسكان المنطقه. شنو دور الاطفاء ملازم اول محمد؟ طبعا هي دور الاطفاء هو جزء مكمل من ضمن القطاعات المشاركه في هذا المجلس. للأمانة يعني فكرة المجلس هي تنبثق محور السلامة والصحة للجميع، وسلامة جميع القطاعات طبعا وعملها اجتماعها على طاولة واحدة طبعا في هذا المجلس تعكس بشكل إيجابي على سرعة وإنجاز العمل طبعا إدارة العمل الأطفاء هي مشاركة في هذا المجلس هي نفس ما قلت جزء من القطاعات الموجودة بحيث احنا جميع اجتماعاتنا قاعد تكون آه، مع القطاعات هذه بحيث ان حتى الافكار وليدة اللحظه فبس بشكل خاص يكون مركز ان كل قطاع معين يهتم في آه، المجال الخاص بس ما يمنع ان ندش في مجالات اخرى ونهتم فيها طبعا ونطور من الافكار هذه آه، بنفس الوقت. هل تعرف اذا تكلمنا على ان ان ان الرحاب منطقه الرحاب صحيا الثالثه بعد العدنيه واليرموك من هو اللي آه، يعني شلون وصلت الرحاب الى ان تكون المركز الثالث؟ كيف كيف هذا الامر؟ طبعا منظمة الصحة العالمية عندها طبعا آه، تسجيل لمدن صحية هذا مشروع متكامل داخل في مشروع التنمية بالنسبة للكويت لكن هو مشروع عالمي نعم. آه، بدأت المنظمة بأنها تطرح هذا الموضوع على الدول وتساهم أن إحنا نبي نسجل هذه الدول بحيث يكون في معايير اساسيه احنا نعتمد عليها، فاحنا مثلا اذا بدينا نطبق الفكره او المشروع راح يكون بمعايير معينه، نعم. آه، بعد طبعا بدينا بالتسجيل طبعا كان آه، بدعم آه، من السيد محافظ منطقه الفروانيه الشيخ فيصل مالك الصباح الله يعطيه العافيه يعني سهل لنا وايد امور وبتسخير للمختاريه وبالمؤسسات الموجوده في المنطقه بدينا ان احنا بالتسجيل طبعا الخطوه الاولى اللي هو التسجيل كل المناطق الحين بالنسبة لليرموك والعديلية والرحاب بدأت الخطوه الأولى وهو التسجيل وظهرت تسجيل المنطقة في خريطة منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية تسعى لأنها تعمل على المعايير المطلوبة من المنظمة علشان بعد ثلاث سنوات راح يكون المقيم مو بس مقيم داخلي لا مقيم اقليمي عالمي. تتكلم على مدينه صحيه يعني نعم ايش اللي تتكلمين عنها؟ تتكلمين عن امراض فيروسات، تتكلمين عن بيئه تلوث، هذا اللي بدي نعم عن كل هذه الامور اتكلم عن توعيه عن فرد عن مجتمع صحي عن بيئه عن مثلا آه، مثلا سلامه مياه سلامه جو آه، سلامه شوارع سلامة مثلا حتى البيئة من ناحية المزروعات الموجودة فيها طريقة توزيع هذه المزروعات كلها تحتاج نظرات مختلفة يعني العين الوحدة ما ما ما تشوف كل شيء، لازم أنا أحتاج القطاعات الموجودة في المنطقة علشان كل واحد له نظرته مثل ما تفضل أخوي محمد إن إحنا قاعدين على طاولة واحدة كل من يطرح مشاكله اللي خاصة في المنطقة لأن كل منطقة لها خصوصيتها، نعد إحصائيات نبتدي نناقش هذه الاحصائيات الموجوده في المنطقه، يعني مثلا بناء على مثلا اعمار معينه، مثلا عندي فئه عمريه اعلى في الرحاب مو موجوده مثلا في في المناطق الثانيه، يعني حسب احصائيه الرحاب ان احنا عندنا الفئه العمريه المتوسطه اللي هي فئه الشباب آه، اكثر من فئه كبار السن، فاذا انا لازم اوجه خططي لان انا اسعى لصحه هذه الفئه. يعني انا انا انا للامانه بس اوجه كلام للاخوان والاخوات المشاهدين لما قلت بداية الكلام أن أنا سعيد وأعتقد أن أنا أمثل للمجتمع الكويتي أن يكون في عندي مثل هذا الفريق العمل في إحدى المناطق أنت أيضا عزيزي المشاهد بدون شك لو أن أنت لمست مثل هذه الأمور وانعكست عليك شخصيا في بيتك وفي أسرتك بالتأكيد أنها راح تنتقل إلى آه، منطقتك لو تحدثنا عن الأمن سعادة العميد آه، في منطقة الرحاب آه، أنتم يعني أصبحتوا المعادلة مثل ما تفضلت الدكتوره المعادله انه في اي حالات لا سمح الله يكون فيها اشتباكات او لا سمح الله حوادث بالتالي المحصله انه يكون في اصابات الاصابات فيها نوع من انواع الصحه اللي شنو اللي يخلي الامن آه، في الرحاب مختلف بحيث انه ادى الى ان تكون الرحاب ثالث منطقه صحيه على مستوى الكويت. نعم. احنا طبعا لما دشينا في هذه طبعا المجلس تمام آه، طبعا يشاركنا هذا وشارك وزاره الداخليه آه، الامن طبعا احنا نتكلم ان الامن حاجه ضروريه يعني لكل القطاعات نعم اذا يعني تزعزع الامن راح تتزعزع القطاعات الاخرى فموضوع الامن طبعا مهم لكل المجتمع آه، وحجم الامن كعمل كبير جدا يعني مهما بلغت يعني نقول يعني قوة الشرطة ومهما بلغت إمكانياتها لابد لها ولا مناص لها إن تتعاون مع المجتمع نعم. تعزيز الأمن نعم. المجتمع له دور كبير المجتمع يملك طاقات يملك مثقفين مربين آه، مفكرين يعني لهم طاقات امنيه يمكن افراد المنطقه يعني ان احنا احنا طبعا احنا نركز على افراد المنطقه احنا ما نوسع كان شعار شعار الامن مسؤوليه الجميع او كل مواطن خفير احنا لا احنا نبي يعني انا خفير منطقه الرحاب حمله انا خفير منطقه الرحاب اني انا اركز على منطقه الرحاب تكون يعني آه، محدده في الامن يعني. يعني يعني من مسماك آه، سعاده العميد مدير اداره الشرطه المجتمعيه، الشرطه نعم. المجتمعيه، نعم. هذا الربط جميل ما بين الشرطه المجتمعيه <coughs> وكانكم الشرطة تدخلون وتتغلغلون في المجتمع لصالح المجتمع نعم شوف هو مثل ما تفضلت شرطة آه، ومجتمع يعني والجريمة تأثر على الشرطة وتأثر على المجتمع صحيح والجريمة مثل ما تفضلت الدكتورة مدام إذا الإنسان يعاني من إصابات راح طبعا آه، آه، تنزح بالمستشفيات أو كذا الأمور هذه كلها كذلك يعني الجريمة راح تأثر على المجتمع تأثر على الشرطة إذا إذا هناك إصابات أو ارتكبت جرائم وبالتالي آه، وبالتالي آه، إذا كان فرع احنا نقول فرع رب الأسرة آه، صار عليه قضية وجرم مشهود وودع السجن. هنا هنا خسر المجتمع خسر الاسره وخسر اكيد يعني الكل اكيد اكيد وخسر الاسره نواه نواه المجتمع اذا نعم. انتقلنا لفكره الشرطه المجتمعيه ان احنا آه، نسعى لاقامه شراكه بين الشرطه والمجتمع آه، لمكافحه الجريمه والوقايه منها. للاطفاء دور مهم الملازم هو آه، محمد فيروز يعني لو قلنا هل عندكم انتم احصائيات ارقام عن الحرائق عن الحوادث اللي تتدخل فيها الاداره العامه للاطفاء لمنطقه الرحاب هل انتم عندكم خريطه آه، كامله لمرافق آه، وبيوت آه، منطقه الرحاب بحيث ان انتم تعرفون هذا البيت قد يكون فيه معاق كبار مسلمين هذا شارع ضيق طيب، هذا عندكم هذا طيب. طبعا احنا بالنسبه حق الاداره العامه للاطفال واختصاصنا في هذا المجال احنا حاليا مرتئين حصر عدد الحوادث في منطقه الرحاب وعندنا خطه مثلا نقلل عندنا مشكله ولازم نشوف لها حل فان شاء الله باذن الله تعالى عندنا الحين في قيد حصر اسباب الحرائق الخاصه في المنطقه وهذا تتطلب مجهود كبير لان قاعد تقسم من دوله الكويت لمنطقه صغيره طبعا وجار التعاون معها وراح نشوف الحل البديل ان شاء الله احنا باذن الله تعالى راح يتم توزيع عن طريق المجلس الحي في منطقه الرحاب وهذه مبادره جدا رائعه على كل بيت مطفئ الحريق وكاشف دخان ويتم من قبل رجال الاطفاء في منطقه محافظه القروانيه ولا تطلع عن طريق المجلس طبعا هي تكون مقترحات بس منطقه الرحاب بالضبط نعم هذه الفكره تكون بتوزيع مطفئات حريق وكاسه دخان في كل منزل آه، ونعلم الافراد نفسهم سكان المنطقه كل شخص عشان يتعلم يتعلم استخدام هذه المطفئات في هذا المجال وهذا طبعا ان شاء الله لما يكون عندك آه، طبعا هذه الاسباب الوقائيه للحرائق راح تقل عندنا نسبه الحوادث داخل المنازل. الله يعينك. آه، دكتوره هل تبنت منطقه يعني مبادره منطقه الرحاب اي حملات؟ طبعا احنا عندنا الحين عده حملات بدينا بتبنيها في حمله طبعا راح نبتدي فيها ان شاء الله اللي هي اسمها حمله تسجيل ذوي الاعاقه غايتنا سلامتكم. الهدف من هذه الحمله آه، ان احنا نسجل آه، جميع آه، حالات ذوي الاعاقه الموجوده في المنطقه بالتعاون مع الجمعيه وبالتعاون مع الاداره العامه للاطفاء بالنهايه بعد تسجيل هذه الحالات راح نعبي ابلكيشن معين بحيث ان المنطقه راح نعرف في كل بيت مثل ما تفضلت من هم ذوي الاعاقه الموجودين في هذا البيت وراح يتصلون بشبكه الكترونيه مع الاداره العامه للاطفاء بحيث لو صار اي طارئ لاي معاق في اي مكان راح تكون طريقه الاتصال معاه سريعه وطريقه التصرف تتناسب مع اعاقه هذا هذا الشخص. فاحنا ندعو طبعا ان طبعا سفيره الحمله هذه راح يكون معنا العنود الحربي آه، احدى الاخوات الموجوده في منطقه من سكان منطقه الريحان. العنود الحربي نعم هي سفيره آه، سفيره حملتكم؟ حمله ذوي الاعاقه. نعم نعم هي صاحبه اعاقه نعم ذوي الاعاقه نعم. نعم. نعم. نعم. شنو دورها راح يكون؟ آه، طبعا هي راح تكون سفيره الحمله ومعززه للفكره آه، بحيث ان احنا نسال نحن نبي كل كل الاشخاص الموجودين في المنطقه ان يبتدون يسجلون هذا طبعا لمصلحتهم وبالنهايه احنا كل غايتنا نبي سلامه آه، ذوي الاعاقه آه، راح نبدا التسجيل ان شاء الله راح يطرح ان شاء الله يعني ودنا ان اولياء الامور ذوي الاعاقه اللي موجودين في المنطقه يقدرون يتواصلون معنا آه، طريقة التواصل عن طريق مكتب المدينة الصحية آه، برقمها 2434-1130 آه، وعن طريق إرسال رسالة واتساب يعني الطريقة وايد سهلة احنا حاولنا سهلة بكثر ما نقدر إرسال رسالة واتساب للمركز الرحاب الصحي على الرقم 95565258 نعم. بمجرد ما يصل رسالة راح نبتدي راح نقوم بالاتصال معاه نعم. وتسجيله في عن طريق ال website. معنا في ال application بحيث في النهايه احنا نطمح ان نحاول نسجل اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقه الموجودين في المنطقه وهذا طبعا بالنهايه كل غايتنا سلامه ان شاء الله. باذن الله أه قبل اختم معاكم آه، طبعا اذا توافر الامن في اي مكان آه، بعد الله سبحانه وتعالى تكون الامور مثل ما نقولها احنا دائما نرددها الامن آه، مستتب قبل لا اسال هذا السؤال الاخير اللي تبنى هذه الفكره منه شخص إدارة مستوصف عندكم بالمحافظ المختار عشان أعطي حقه نشكره. السؤال لك قبل لا نختم على هو طبعا مبادرة عالمية مثل ما ما قلت آه. لك آه. نعم هي مبادرة عالمية بشكل عام لكن آه، طرحت الفكرة آه، في الكويت ويعني كان في مشاركة من جميع القطاعات الصراحه يعني كان في نشاط فعال يعني بشكل كبير حلو نتمنى ان شاء الله من بقيه المناطق ان تحذو حذو منطقه الرحاب واليرموك والعجاليه مثل ما قلت قبل لا اختم اذا وجد الامن بعد الله سبحانه وتعالى نعم. فنردد الكلمه اللي معتادها نعم. الامن نعم. المستتر ما هو المطلوب من المواطنين والساكنين بالذات منطقه الرحاب لانجاح هذه المبادره. آه، طبعا بالنسبه حق آه، مجالس الحي مجالس الحي من افضل اساليب الشرطه المجتمعيه لأن المجلس الحي يضم مثل ما قلت لك يعني الشراكة المجتمعية وإن هذا احنا نسعى الشراكة المجتمعية إذا آه، تعاونت مع بعض راح نحقق إنجازات كبيرة في جميع المجالات أمنيا واجتماعيا واقتصاديا آه، كشرطة مجتمعية طبعا لها دور كبير آه، فكرة الشرطة المجتمعية مثل ما قلت هي تحقيق الشراكة والتعاون بين الشرطة والمجتمع المكافحه الجريمه والوقايه منها. نعم. احنا ان شاء الله راح يكون لنا حمله توعويه انا خفير الرحاب. هذه حملتنا، الهدف منها ان نشارك سكان المنطقه وتفعيل دورهم الامني والاجتماعي من خلال تنميه الحس الامني والوعي الاجتماعي الذي يساهم في تعزيز الامن في منطقه الرحاب. هذا الدور. احنا كذلك راح آه، يعني نركز أن يكون سكان الرحاب دور مهم في حماية الأبناء من العنف والانحرافات وخاصة العنف الأسري وعنف الشباب لأن آه، قاعد ينتشر باعتماده فللاسره وللمجتمع دور مهم في التعاون مع الهيئات الاخرى كثيره قاعد تدخل على المجتمع نعم. وتاثر بالشباب احنا نعم. طبعا من ضمن حملتنا راح تصير احنا آه، راح نوزع طبعا بروشورات توعويه آه، سواء بالمدارس بالجمعيات السوق المركزي في المستوصف آه، في مناطق التجمعات كذلك راح نسوي توعيه عند المدارس وهناك طبعا راح تكون محاضره كامله آه، ندعي فيها اولياء اولياء الامور انتم اخذتوا مواطن خفير شعار الداخليه بشكل عام والان آه، صار الان مواطن انا خفير نعم خفير نعم، نعم، نعم. الاخوان في الاداره العامه للاطفال في شيء عندكم؟ ونسمح طيب، بالاداره العامه للاطفال دائما شعارها هي حمايه الارواح ثم الممتلكات وبالنسبه طبعا للجميع احنا مقترحاتنا نفس ما قلت في البدايه عن هذه المشاريع قاعد يتم تطبيقها بس الشيء المشجع والرائع في هذا الموضوع بس ما قلنا يعني فكره مثلا آه، ذوي الاعاقه ذوي الاعاقه قلنا احنا ارتئينا بدار العمل الاطفاء ورصدنا عدد كبير من الوفيات وحبينا نحط لها حل هذا الموضوع طبعا مو ذوي الاعاقه يعني الشخص السليم مرات ما يقدر يتصرف في حال حدوث حادث ما بالك الشخص المعاق مثلا فتم وضع الحمد لله فكره من احد الضباط عندنا من اداره العمل الاطفاء في وضع تصميم برنامج تصميمات تواصل المرن مع ذوي الاعاقه بحيث احنا يدش الشخص المعاق يسجل بياناته بالكامل في موقع الاداره العامه للاطفاء احنا راح نجمع المعلومات هذه عندنا بالكامل طبعا وفي حال حدوث حريق لا سمح الله الشخص اول ما يتصل تليفون يحط عنوانه راح يبين عندنا احنا في غرفه العمليات آه، نوع اعاقته وين ساكن عشان اقدر انا اتعامل معه وعندنا في مجلس الحي يتبنى تسجيل جميع الاشخاص آه، ذوي الاعاقه في منطقه الرحاب وهذه بادره رائعه منه. آه، انتم مديرتكم بعد ايضا رائعه وانا هذا الكلام اوجهه الى كل ابناء الكويت وابناء المناطق كثيره منطقه الرحاب كثالث مدينه صحيه بعد اليرموك العدالية ليش مو ما نعطوه كوجات مني لان احنا نبي هذه الفكره تتوسع ويكون المنافسه على المراكز والهدف هو التوعيه والحصول على منطقه صحيه. كل الشكر لضيوفي الكرام مشاهدي الكرام نشكر الدكتوره انوار النجار اختصاصي اول طب عائله ورئيسه مركز الرحاب الصحي شكرا لك دكتوره يعطيك العافيه. والشكر ايضا موصول للعميد عبد الرحمن عبد الله مدير اداره الشرطه المجتمعيه شكرا لك سعد الله يحييك وانا استغفرك والشكر موصول للملاز الاول محمد فيروز من الاداره العامه للاطفاء شكرا لك. شكرا وصل حياكم الله. Thank you.